mare mai Ești cura mai e Tu si morte e că face Momășoile trece în bace Moma cei ai de E Moma c'è, il Moma c'è, il Moma c'è l'incollata, yeah E Mara, mai, e Mara, mai, e Mara, mai E scura, mai, scura, mai, scura, mai E Moma c'è, il Moma c'è, il Moma c'è l'incollata, yeah My